Xo'p, hozir endi sizlar bilan Alloh xolisi e, ikkinchi tur e, bo'yicha gaplashamiz. Ikkinchi tur qanaqa qilinadi? Ya'ni endi bu yerda e, mahallani o'zini game plani qanaqa qilinadi? Buning uchun bizaga bundan oldin chizilgan loyihamiz kerak bo'ladi. Avtokatdagi loyiha. Xo'p, keyin hozir birinchi darsda Alloh xolisi kerakli materiallarni qanaqa to'plash ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizada hozir mana bu podlochkamizda bor ya'ni mana bu orqasidagi rasm bor uni qanaqa qilib mana bunaqa oq qora qilishni ham bilamiz endi faqat aptekatdan qanaqa qilib photoshopga o'tkazib olsak bo'ladi shuni bilmaymiz и photoshopda qanaqa qilib mana bunaqa bo'ladi polelarni boshqa shunga o'xshagan narsalarni qo'ysa bo'lishini bilmaymiz hozircha o'shalarni ko'rib chiqamiz keyin mana bu ko'rayotganlaringdek balandliklarni qanaqa qilib olsak bo'ladi material to'plab olamiz hozir hop rasm bor hop endi Э, Google Maprayani ochamiz. Global Map ochilindi. Boshida saklı olgan faylimiz bor edi, ya'ni Google Maps'dan eksport qilganimiz sal uzoqlashtiramiz. Uzoqlashtirib, mana nihoyat chopga olamiz. dunyo dunyochani bozamiz. Connect online datani, yer sharini emblemasi. Aster GDM Worldwide Elevation Data and a Meissner terms. You remember first arc second uh, secondary uh, second resolution. Buni ham ochsa bo'ladi. Ikkalovi ham bitta narsa, faqat mana bunisi tezroq ishlaydi. Hop. ochamiz, connect. Bizlar ham qizil sariq yashil bo'lib qoldi. Bunda mahalla hamzan hududi ham yo'q bo'lib qoldi. O'shaning mana buni pastga tushira olamiz. O'shanda bizlar mahalla hududi ham paydo bo'ladi yana qaytadan. Hop, mana sizlarga aytib o'tganimdagidek boshida qaniydi u mana bu hammasi e, joyida bor faktik e, fakt bo'yicha qilingan balandliklar ya'ni misol o'sha joyiga borib o'lchaydigan bo'lsangiz ham xuddi o'sha farq chiqadi ya'ni sputnikdan olingan bu narsa hammasi o'zidan o'zi chizib qo'yilmagan ho'p buni olishimiz uchun mana bu astr judayamdan keyin mana bitta mahallani bu yoqqa tashlab olamiz tagiga tagiga tashlasanglar ham ko'rinadi o'sha joylar kattaligi analysis bo'limiga o'tamiz analysis bo'limida generate contour uh, contours from terrain grid degan narsa bor mana shuni bosamiz bosganimizda bizdan anaqa menyu chiqyapti hop har 5 metrda bizdan bitta kontur chizishi kerak xohlasanglar 1 metr qilinglar xohlasanglar 2 metr qilinglar qancha chizuvlarni soni ko'p bo'lishini xohlasanglar shunga qarab qilasizlar bir qiladigan bo'lsanglar har 1 metrda bittadan chizib chizadi okey bosamiz hop man kerak emas narsalar ham yoqib olgan bu yerda buni hozir pik mikda bor ekan ya'ni balandliklarni bizga kerak bo'lmagan joylari hop o'chiraveramiz delete yes m o'n okay. hop analysis create contours from terrain grid hop find local peaks and depressions o'chirib qo'yamiz smooth contour lines kerak bizga bir bosib qo'yaman Hop, append unit labels kerak emas. Hop, mana mana 3ta, 3tasi kerak. Smooth control lines, generate array features color based. Hop, mana kerak. Interpolate to fill gaps in data. Okay. Analiz kutamiz, bizda anaqa narsa paydo bo'ldi. Ya'ni bu har bir metrda bizda analiz olgan, masalan, shu mavjud joyi hududni, ya'ni eng baland va past nuqtalari qayerda joylashgan. Hop, mahallaning konturini bu yoqqa tashlaydigan bo'lsak, bizada misol e, bizani mahallamizni eng baland nuqtasi mana bu shimoliy qismda e, bu nuqtada ekan e, va shimol g'arbiy qismda to'rt yuz ikki metrlik joy bor ekan bu yoqda uch yuz to'qson metr ekan ya'ni o'n ikki metrga farq qilyapti balandligi mana bu yoqda uch yuz sakson yetti uch yuz sakson oltilar ham bor ekan shularga qarab bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi uch yuz sakson to'rt ham bor ekan hatto Xo'p, endi bizda ham bir kartamiz bor, ya'ni e, mahallani konturi bor. Mahallani konturini endi hozir biz AutoCADga yoki e, PDF ga eksport qilib olishimiz kerak. Misol AutoCADga eksport qiladigan bo'lsak, nima e, qanaqa qilinadi? File export export vector lidar format bosamiz. Boshida masalan export raster bosgan bo'lsak, u bizga kartani rasmga olib berishga yordam bergan. Endi hozir bizga kartani chizmasi kerak, shuning uchun export uh, vektor lidarni bosdim dvg continue hop avtokadni versiyasini tanlaysizlar bo'ldi bitta text size o'tdi bizaga eng kattasiga qo'yib qo'yamiz video hammasi mana alohida alohida sloyda bo'lishi kerak bizaga tekstni umuman uh, keragi yo'q shuning uchun mana shunaqa katta qilib oldim hop bu bizada bo'ladi master plan master plandan anaqasi o'tasidan chiqib qoldi balandlikda opporni точкада okey buni ochib oldik ho'p avtokartni ochadigan bo'lsak bizada ham e, mahallani o'zimizda qilgan loyihamiz bor masalan anaqa qilib bo'yab yoki shunga o'xshab ishlov berilgan holatdagi loyihamiz bor buni hozir o'sha master planga joylashimiz kerak hop birinchi master planni bu yoqqa o'zi e, masshtabini olib kelib olishimiz kerak masshtabini olib kelib olishimiz uchun fayl ochamiz mana master birni Ancak to continue opening the, uh, the file, ya'ni drawing och. Ikki marta ham biz konchani o'rta knopkasini bosib oladigan bo'lsangiz, sizlarda ham anaqa narsa hosil bo'ladi. Hop, ko'rayotganingizdek, ekan, bitta yozuvlar hammasi bir-birini ustiga chiqib, bir balo bo'lib yotibdi. Hamma yozuvlarni bittada o'chirib olsangiz bo'ladi. Uning uchun mana bitta hamma slotlarni qulplab chiqasizlar. Hop, control line'larni hammasini feature label kerak. Hmm, iso height kerak emas. Unknown array type buni ham bundoq qulplab qo'yaveramiz ho'p va hamma mana qulplaganimizni o'chirib chiqamiz bu yoqdan stoylardan okey ancha kutadigan bo'lsak bizda anaqa narsa paydo bo'ldi agar sizlarga ham bir gradient kerak bo'ladigan bo'lsa buni ham qulplab bekitib qo'ysanglar bo'ladi o'shanda sizlarda faqat ham tekstlarni o'zi qoladi Ctrl a ni bosib turib delete bosib yuboramiz hop va hammasini yoqib chiqamiz и bu yoqdan ham hamma qilib bosib chiqamiz mana ko'rayotganinglardeki hop mana bu hududimizda bizada bor taxminan necha necha metr kvadratligi necha sotiqligi bu qirq ikki gektar adashmasam qirq ikkimidi yo bir yuz o'ttizmidi hozir anig'ini eslolmayman mana shu obyektni kengligidan kelib chiqib joyiga qo'yib olamiz buni ya'ni masshtabini to'g'irlab olamiz hop birinchi mana bu urbanni o'zini masshtabini tekshiramiz bizada hozir birga birda turgan bo'lishi kerak adashmasam ha birga birda turibdi ya'ni bir metr bir millimetr bitta To'g'ri, birga ming bo'ladi mana birga mingda turibdi yaxshi endi master birni ham mana shu mana kopka olishimiz kerak control copy ancha kutamiz mana kopya kelib control v hozir bizda hech narsa ko'rinmaydi shuni ham inobatga olasiz kerak mana bu narsa bizga tushgan buni endi kattalashtirib olishimiz kerak scale beraman hozir boshida taxminan olaman masshtabini Hop. o'n ming yozlar uraylik 10 o'n mingdan va hech narsa o'zgarmaydi sal kattaroq bo'ladi mana bunaqa no unaqa katta katta bo'lib ketib qolmaydi слишком katta bo'lib ketib qolmaydi ya'ni ho'p bizda ham bir e, mahallani kontur bor edi mana shuni hozir o'lchamini nechiligini hisoblab ya'ni mana buni o'lchamini nechiligini hisoblab olib e, o'zi nechi bo'lishi kerakligini topib o'sha bo'yicha qilib mavjud hududimizda bir yuz o'ttiz gektardan iborat ekan hop bir yuz o'ttiz gektarni hozir mana bu qanchaga farq qilayotganini ko'ramiz buning uchun mana bu inquiry menyusini chiqarib olishingiz kerak agar klassik avtokat bo'lmasa list deb yozasizlar list deb yozsanglar chiqadi o'shanda bizda mana bitta array degan joy bor hop bosadigan bo'lsalar bu array degan joyi chiqishi kerak hop mana o'n to'rt nol e, yetmish to'rt ya'ni nol butun 1 bir gektar bopdim shunday hop oxiridan uchta nol ayirib tashlagan bo'lsak bir ikki uchta nol hozir ayirib tashlagan bo'lsak bir butun o'ndan to'rt bo'lyapti hop bizada bu narsa bir yuz o'ttiz ming e, olti yuz qirq bo'lishi kerak taxminan hop endi kalkulyator yordamida hisoblab olamiz bir yuz o'ttiz ming olti yuz qirq bo'lu hop nol butun Breek'ten hemen alır. O nol butun to'rt o'n to'rt nol yetmish to'rt Bosadigan bo'lsak 90 yo'q. Hozir bitta ikkita nollar olib tashlayman bu yerdan. 90 928 marta yana kattalashtirishimiz kerak ekan. Hop. 92 marta, 928 marta hozir aniqini bilmayman. sak. son ikki marta kattalashtiradigan bo'lsam yo'q katta ketib qolibdi nol butun to'qqiz on uch yuz o'ttiz butun oltmish to'rt bo'lib nol butun Bunu 8 mertte topdim sakkiz marta o'n sakkiz hop endi mana mahallani olib borib joyiga qo'yib ko'radigan bo'lsak blok qilib olinglar keyin osonroq bo'lishiga keyin tanlashinglar ham oson bo'ladi hop olamiz 8 turib turib Matko tu wykopam. m t n o t o n n e zakrywę, tylko to jest troszkę nie ogarniam. Matko tu wykopam. Sakitopsa. Diki. No, tak z m i e n i y e m no jest to'g'ri kelishi kerak to'g'ri kelyapti manimcha to'g'ri keldi import qilayotganimizda mana shu tapni anaqasi bilan import qilsa yaxshi bo'lar ekan kerakmas xato to'g'ri eksport qilib ikki yuz ellik bir ming ikki yuz ellik Bundan bir ming ikki yuz ellikgacha shunda bizada uch yuz to'qson olti to'qson oltidan yongacha boribdi ho'p mana bitta taxminan joy belgilab oladigan bo'lsak boshidagidan mana bu o'rtadagigacha ellik taxminan ellik metr boribdi mana ishlab olib keladigan bo'lsak 48 dollar qilamiz hop okey sirib olaman diqqatlaman tashlayman mana ikkita chizuvni orasi bizada namat bilan boshligining orasi 50 metr bo'libdi Schuhe ein decimo odrgode. qirq sakkiz yuz metr bo'lishi kerak mana kilo hop birinchi amtash olganim manda hozirgi mavjud maydon imamini hozir elligi qilamiz shunda o'zi mana mana line yordamida to'g'irlab beradi kengayishib bo'lishi kerak bo'lgan joygacha olib borib beradi mana bunday masshtab maksimal darajada to'g'ri chiqadi hop alni bosamiz hisob antanamchi to'g'ri bitta liniya tashlab olinglar gorizontal bo'yicha ham bitta oq chiziq tashlab olinglar to'g'ri nur ho'p tashlab oldik alni bosamiz mana shu nuqta mana shu yerda qolsin mana bu nuqtamiz deymiz o'sha yetsa bo'ldi keyingi anaqa eti kelsin degan joygacha mana probel yes joyiga tush ya'ni shu joyga kattalashtirib ber sosteniamo così creo qua window Evet, cüzdanımızı böyle böyle yok kaptı. Hmm, bize aynı glüp bu hafta gitti. na minha Coca-Cola. Vale. Hum, Más outro boss que não tem Sims. Block columns, yes. Block. 3 bir 2 3 bir ikki uch hop yana boshqatdan xl hop buyoqdan bitti hamdan ikincisini təşədik və hop mənim t qismidan bitti təşə oldu Həmənə indi kopyaqlarımız kopiya qilamiz ellikga hop bu bitti ko'rib alışımıza kerak zor adam məni emas nur nur kerak emas kerak emas tuzraniyam bitti bitta bitta uzoradan ko'rib olamiz shu qayerqa tushganini mana aniki tushibdi yaxshi unblockda endi xudo xohlasa muammo bo'lish kerak emas line bosamiz mana bitta mashaqqa mana bu nuqtadan deymiz bizga kerak bo'lgan mana bu joygacha kelgan ha maktabini kattalashtirish mana endi shu e, aniq maktabda bo'ldi hop hozir e, tekshirib olish uchun nuqtadan misol keyingi nuqtagacha o'lchaymiz yigirma olti metr ekan taxminan global mapperda qaraydigan bo'lsak yarmidan sal ko'proq to'rtga olti ho'p endi mana bu shaharimizni to'g'riroq mahallamizni qo'yib ko'radigan bo'lsak bu yoqqa mahallamizni cho'chib kengroq urayotib yo'lay hozir bu hududni shundoq urib olaman beshinchi hudud dedimi yo to'g'ri otgan ekanman to'liq to'liq mana bitta to'liq turishi kerak deyotgandim yo'q yarmigacha ekan taxminan to'g'ri kelyapti yaxshi xudo xohlasa joylab oldik endi mana nimani o'zini eksport qilishimiz kerak ranglarini olib qolib hop maktabda turibdi sakkiz bu yoqqa olamiz hop endi buni aniq maktabda eksport qilib olishimiz uchun planshetimizni maktabi kerak e, razmeri kerak bo'ladi planshetni razmeri bizada berilgan e, to'qson santimetr e, sakson santimetrga oltmish santimetrga joylash kerak edi adashmasam shuni chizib oldik mana sakkiz bilan to'g'irlab olamiz va ikkala mana shu joyiga buni qo'yib ko'ramiz qo'yganimizda anaqa kelyapti hop yaxshi endi mana bu loyihamizni ham shu saksonga oltmishga sig'adimi yo'qmi shuni ham tekshirib olamiz tekshiradigan bo'lsak ozgincha sig'mayapti magistral yo'l ko'rinmay qolyapti bunaqa vaziyatda to'g'risini aytadigan bo'lsam kattaroq planshet razmeridan foydalanib aytishdi Hop. Bizda kattaroq planshetlarimiz bir yuz yigirmaga to'qsonli edi. E, bir yuz yigirmaga to'qsonlikdan foydalanamiz. Chunki mana planshetda masshtabi birga mingda bo'lish kerak ekan. O'shanga shu o'lchamda ishlarkanmiz. Oldi, mana. Endi uni kopya qilamiz. Ham joyiga olib qo'yamiz buni. tahriro joyiga mana ho'p endi ctrl pni bosamiz mana bitta high quality degan narsa bor avtokad pdf pdf ga o'tkazib olamiz mana shu yerdan hop properties bosamiz custom paper size bosamiz add bosasizlar hop start from scratch next hop endi bitta nechiga nechi planshetimizdan razmeri to'qsonga bu yigirma millimetrda hop next hop bizdan bir nepечатающий поле kerak emas bizaga bu hozir hozir 0000 yozamiz next hop nima deb saqlanib qilyapti o'zing xohlaganingizdek saqlanib qilib qo'ying next hop finish bosamiz hop ok bosamiz bu yerda display window и mana bu hozir chizilgan ham to'rt burchagimizdan tanlab olamiz ichini hop center to plot hop fit to paper kerak emas ok, accherei, accherei, accherei. Active preview. Qaraydigan bo'lsa, hammasi hop. Hozir bizda high quality printer turibdi. Faqat qog'oz A4 turibdi. Bizaga A4 kerak emas, 90 ga 120 kerak. Bizda ham a paper o'shanda kerak emas bo'ladi. Ya'ni 1 ga 1 bo'lsa, bundoq qilib qo'yadigan bo'lsak bo'ldi mana. Shunda tushadi. Masshtabi ham shunda to'g'ri kelyapti. Hop. plot Bo'ldi. Bu bizda hmm, urban model. Hop. shu ma'lumotlarimizni turgan joyga saqlantirib qo'yamiz buni ham saqlaymiz ko'rayotganlar ekan anaqa narsa paydo bo'ldi bizda biz buni endi oq qoraga o'girib olamiz photoshopga olib kirib photoshopga olib kirib masalan photoshopda yangi fayl ochib olishimiz kerak fayl new misol to'qsonga bir yuz yigirma santimetrli to'qson yigirma santimetr piksel uch yuz rdb sakkiz hop fayl и mana buni hozir model Kasimiz. Okey, hech narsani o'zgartirmayman. Nasib holatda tushirsin nomni. Okey. No, da injector test li chunki ham test loylari ko'p. Shularning hammasini hisob kitob chiqaradi. mana tushdi faylimizni e, joyiga to'g'ri obyektimizni image adjustment black and white yoki hue saturationga o'tib turib mana buni saturation qilib qo'yadigan bo'lsanglar unaqasi o'zgarishi mumkin no adjust adjustment black and white bosib ko'ramiz qani nima bo'larkan bizada kontrast сохранить bo'lib qolishi kerak ya'ni saqlanib qolishi kerak mana bu redlarni ozgincha qoraga yurg'iztiramiz grinlarni oqqa yurg'iztiramiz mana shunday balandliklarimiz bittada o'zi bo'yalinib chiqyapti ho'p mana bunaqa holat bo'ldi bizada endi bunga misol opasitini kamaytiradigan bo'lsak mana bunaqa holatga olib keladigan bo'lsak И mana э, yerimizni bor edi bizda boshidagi yer. Shu ham ko'chirib olgan narsamiz, ya'ni mana shuni olib kelib turib, bu yoqqa tashlagan bo'lsak, kattalashtirib joyimizga uni ham hozir maktabini to'g'rilab olamiz. Okay. o'z bittasi masshtabni olib kelsanglar keyingilari emasga turadi. Rasmni masshtabi enoxorda qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bitta hozir qo'yayotgan ishimni enoxorda olsanglar ham bo'ladi. Hop. Hozir taxminan joylab qo'yamiz, keyin keyingi xudo xohlasa videoda davom ettiramiz. mana hozir opacity'sini sal kattalashtirib turaman bizada chunki bitta chizig'imiz bor edi mana chegaramizni chizig'i mana bitta tomonniki o'shani hozir ko'rib olishim kerak misol mana bu yerda mana kecha ko'roq mana yashil joy bizada berilingan u hozir mana bu chizuv shu chizuvni hozir yangi chizib olaman qalinroq qilib qizil bilan Xo'p, caps lock bosilib qolgan bo'lsa, sizlarda ham bu e, kestichkani razmerini ko'rsatmaydi. Caps lock e, o'chirib qo'yinglar iloji boricha mana. Chizib oldik. Endi bizga ham kerak emas. Rasmni endi bemalol kattalashtirsak bo'ladi. Bizda hozir bu hmm, mahallamizdan ham bu yoqqa tomoni. rasm katta bo'lganligi uchun bizlar aylanchi muammolar bo'lishi mumkin bu xohlasa yechimi bor bo'lgan muammo muammo emas bunaqa aylanchi konturlarni qotirib qo'yish mumkin shunga mana shu nyuanslarni hisobga olasizlar okay bu narsa uchun meni kattaroq vaqt olishni boshladi transformatsiyasi chunki asl pikseli ancha katta hop hozir buni ozgincha transform qilgandan keyin bitta crop yordamida hamda instrument yordamida qirib olamiz osti joyini olib tashlaymiz o'shanda ishimiz ancha tezlashadi xolos hop videoni hozir mana shu to'xtataman xolos keyingi darsdan eh, joylashtirib davom ettiramiz maktabini to'g'irlab tekshirib hammasini hozir bu hali anaqa emas xomak varianti buni e, taxminan joylab olsak keyin yo'lga davom ettirib ketaveramiz agar loyihalar ana o'sha joyiga mo'ljallab qilingan bo'lsa hop bu loyiha ozgincha o'sha joydan chiqib ketib qolgan ekan e, egasi bilan gaplashgandi hop nima desa bo'ladi e, berilgan hudud misol yuzadan hamda bo'ladigan bo'lsa bu yerda dumaloq qilingan hisobiga bu qo'shni mahallalarni ham xuddi ozgincha qo'shilib ketib qolgan joylari bor ekan shunga shuni inobatga olib xolos davom ettiraveramiz hop agar birga bir qilib chizgan bo'lsanglar misol mana bu hududni ichida mana shunaqa qilib chizgan bo'lsanglar sizlarga bunaqa muammo bo'lmaydi hmm. mana mana shunaqa olib kira olishinglar ham oson bo'ladi ya'ni o'sha o'zlarini mahallalarini o'zini hududini chizib olib turib shu bo'yicha masshtab beraversanglar bo'ladi hop umuman olganda xudo xohlasa nasib ketyapti keyingi darsda davom ettiramiz